играю словами Каждое утро снова жить свою начинаю И ни черта ни в чем нет

останется, а я хотел бы остаться